Would you like some water? Ma'am? Would you like some water? Gita, what's the update on the two passengers who are yet to board? Sir, they just got done with the boarding. They'll be here any moment. Okay, fine. Meanwhile, get me some ice, cream. साबित करता है कि तुम इस जालिम दुनिया के कश्मकश से दूर रहे हो ऐसा मौका सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है लेकिन आज जो तुम करने जा रहे हो वो सिर्फ अल्लाह के चुने बंदों को मिलता है माशा याद रखना सारे जहां का एक मजहब इस्लाम सारे जहां का एक खुदा अल्लाह सब को बचाने वाले अल्लाह के बंदे हम मजहब को नापाक करने वाले काफिरों को नेस्त नबूद करेंगे हम खप्पीस की औलाद एकदम अपने पाप पर किया है तीन रहा है आधे घंटे बाद यानी कि साढ़े तीन बजे ये प्लेन दिल्ली में लैंड करेगा हम तो उतर जाएंगे लेकिन ये आधी खाली फ्लाइट कश्मीर जाने वाले पैसेंजर से बाहर जाएगी दिल्ली में एक घंटे का हॉल्ट है साढ़े चार बजे ये प्लेन दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ेगा टेक ऑफ होने के पंद्रह मिनट बाद यानी कि चार बजकर पैंतालीस मिनट पर यह प्लेन प्लेन नहीं रहेगा बल्कि खून आलूदा लाशों को समेटे हुए राख का एक ढेर बन जाएगा हमारे खैर ख्वाहों ने सही जगह पर बम फिट कर दिए हैं अब हमारा काम शुरू होता है अभी से एक घंटा पैंतालीस मिनट का टाइमर फिक्स करना है जाओ और अपनी तालीम का सही इस्तेमाल करो यानी कि चार बजकर पैंतालीस मिनट पर यह प्लेन प्लेन नहीं रहेगा बल्कि खून आलूदा लाशों को समेटे हुए राख का ढेर बन जाएगा खुशी का बात है कि तुमको अपनी कौम के लोगों का भी फिक्र है लेकिन एक बात ध्यान रखना बेशक आज सबके लिए मौत का दिन है लेकिन उनके लिए मौत का नहीं शहादत का दिन है कितने बरस हो गए तुमको इस मुकाम तक पहुंचने में अरे उनके ऊपर अल्लाह का रहम बरसा है क्योंकि लड़ तो हम रहे हैं लेकिन शहादत उनके नसीब में है क्या हुआ जनाब अरे हमको साढ़े तीन बजे दिल्ली में लैंड करना था लेकिन बाहर आसमान में तो बादल ही बादल हैं। वो फोक का ट्रैफिक होएगा। Good evening passengers this is pilot Sanjay Kapoor we regret to inform you that the flight has been delayed by one hour due to low visibility we apologise for the inconvenience caused we will keep you updated regarding any further details Thank you for flying with WB Airlines. तीन पैंतालीस हो गया एक घंटा डेले का मतलब चार पैंतालीस उस वक्त तो हम भी प्लेन में होंगे अब क्या करें जनाब पंप का टाइमर चेंज कर सकते हो तो फिर क्या कर सकते हो सोचना भी मत मतलब वक्त आ गया है फखरुद्दीन अल्लाह का रहम हम पर बरसा है ऐसे कैसे बरस गए खामोश लेकिन जनाब मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ इसके लिए फॉर्म नहीं भरा था बदबख्त नामकूल तू कौन होता तैयार होने वाला अरे इतने दिनों तक बाल पोस्टर कर बड़ा किया दीन की तालीम दी ये सुनने के लिए कैप्टन मुझे तैयार किया गया इस्लाम को बचाने के लिए जियाद के लिए बेवक्त हलाल होने के लिए नहीं बंद कर अपनी तकरीर है वक्त का इल्म मुझे नहीं है तुझे बड़ा आ गया अरे वक्त का सारा अख्तियार अल्लाह ताला के पास है What's the time? It's four. Geeta says it'll explode at 4:45. कुछ किया जा सकता है. Can we try Jaipur? Sir, we are not authorized for auto landing today, and we need minimum 500 meters of visibility, and Jaipur has just 50 meters of visibility. हम मैनुअल लैंडिंग नहीं कर सकते. पर हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकते. In the worst case scenario, हमें मैनुअल लैंडिंग तो करनी ही पड़ेगी, and I'm ready to take that responsibility. Fine, sir. I don't see any other option either. एक ऑप्शन है लेट मी ट्राई जनाब बेसी ये प्लेन आधा काली ऊपर जाके क्या जवाब देंगे कितने कापड़ मारे तीस चालीस इससे ज्यादा तो आपकी गिनती भी नहीं आती अगर बचेंगे तो कल चालीस पचास हजार मारेंगे इनशाला तुम अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो मुझको नहीं Hello everyone. I am Captain Sanjay Kapoor, the pilot of this flight. First of all, I would like to apologize for all the inconvenience caused to you. Sir कोई प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो है भाई साहब लेकिन आप घबराइए मत हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा क्यों किया आपने हम तो बिजनेस क्लास वाले हैं मुझे मालूम है सर कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन ये वक्त सवालों के जवाब देने का नहीं है sir right now I need your help क्या हम में से कोई इंजीनियर है यहाँ एक मिनट सर इस फ्लाइट के पैसेंजर होने से हमारा ये हक बनता है कि हम ये जाने कि यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए हमें हाँ, हाँ बताइए हमें please guys do not panic मैं रिपीट कर रहा हूँ डू नॉट पैनिक क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ शायद उसको सुनकर आप घबरा जाएं लेकिन मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है प्लान बी है हमारे पास वी आर ऑल सेफ और हकीकत यह है कि इस प्लेन में बॉम्ब है इट्स अ लाइव बॉम्ब इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसे डिफ्यूज करने के लिए अगर यहाँ पर कोई इंजीनियर है तो वो हमारी मदद करे मैं पूछना चाह रहा हूँ एक बार फिर से आप में से कोई इंजीनियर है क्या यहाँ इस प्लेन में बॉम्ब है और आप हमें शांत रहने के लिए कह रहे हैं मेरे दो बच्चे हैं हाँ, हाँ, सही बात क्वाइट मैं भी शादीशुदा हूँ मेरे भी बच्चे हैं मैं भी जीना चाहता हूँ लेकिन मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी सिक्योरिटी के बारे में सोचूं और वही मैं कर रहा हूं I am trying to do my best to secure you guys and for that I need your help anyone on this plane who has the technical know how to defuse the bomb please come forward Are you sure you? क्या तुम ये कर पाओगे A bomb is packed with a mixture of potassium nitrate, charcoal, sulfur, ammonium nitrate, along with a timer, a detonator, and a battery. To disarm the bomb, we need to stop the blasting cap from pressurizing by carefully cutting the wire connecting to the battery, fracturing the electrical circuit, halting current flow, stopping the timer, deactivating the bomb. Come, come quickly! जनाब आप इधर है तो प्लेन कौन उड़ा रहे अरे भाई ऑटो पायलट है दूसरा पायलट है जनाब आप इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए please I was just confirming को जरा इन लम्हों को जिहाद का अर्थ क्या अल्लाह तूने सिखा दिया मिला नया मैं बन गया तुम्हारी तरह मेरा भी एक जवान बेटा था आज मैं उससे आखिरी बार मिलने वाली थी तुम पर तुमने जिहाद किया है जाने जाने हो गई पता मुझे उस ट्रेन में मिला उतना प्यार आप लोगों से मिला होता तो हम कहा के कहा पहुंच जाते That's why. One-stop solution for all the sins and the sinners of the world. आज से अब से पांच वक्त की नमाज और हर साल के रोजे जक़ात और सदका सब इंसानियत के लिए जनाब आप आज मुझे वो करने से नहीं रोक सकते क्या